Resistência existência nós somos membros da Organização Arte Marciais PSAT, a cara declara para o público que ataca a receita total para atos no estatamento na BEMAC, sai Pussy, senhor Pedro Aparício, Rodi Lorinara PSAT e declara ne an Nunar Secretário Geral, ne, a saída foi um no insulto, ba figura resistência comandante em chefe de Falentil, Mambot, Cairala Sanana Guzmão. Tamané, Ami Conera Macás, Ida, Senhor Pedro Aparício Nilifuan, Nebe Macataca Mambot, Cairala Sanana Guzmão, minha personalidade e privacidade. Rua, Mambot, Cairala Sanana Guzmão, Moça Nessa Patrimônio Estado, Nebe precisa ita roto nem respeito, não valorização, nessa ama a nação, é sacrifica nem vida toma o povo na nação. Tolo. nessa membros da organização Juventude da Resistência Fandome, nebe maclama a organização Arte Marciais PSAT, a cara que informa o público, no povo timor-lorosair, larantoma, gatak. Ami condena Macas ba actos imoral. Nebeha saius, senhor Pedro Aparício. Ordinaram Hanessan secretário-geral PSAT Timor-Leste. Orde insulta líder nacional Mambot Kairala Sanana Guzmão. Ha! Estatimento nebe, senhor Pedro Aparício Fossai. Nela los. No contra estatuto organização PSAT Nian. Nebe culhemos mos catak. Bando membros da organização, atolori organização, Bahia vida política prática, nebe haquer com nosso estatuto orgânico ano 2009, artigo 5, sobre natureza PSAT timor-lesteniano. Mas vemos o estatuto PST-nian, cada um dos membros PST ida-ida, ato envolvendo a nossa cidadão, ou de ralo político conforme minha escolha, ou consciência racic sem obrigação Rusi Amacelo ou estrutura peça se. Lima, o senhor Pedro Aparício ato clarifica para público sobre estatamento na média fossai ona, no rofu ambot, ato uso desculpa para pessoal, mambot cairala sanana Guzmão, doutor Zé Manuel Ramos Horta, família bot, usi mambot cairala sanana Guzmão, veteranos, no público e geral. हुसुमोस desculpa, nem, नेम para बारे presidente PSAT Timor-Leste, conselheiro PSAT Timor-Leste, onde estrutura toma, ato considera na toma decisão rumo para o senhor Pedro Aparício, Hanessa secretário-geral PSAT. Rito, precisamos informar para o senhor Pedro Aparício, no membro PSAT Roto Timor-Leste Catac, e acordo 8 de maio de 2018, Nebema Clius estrutura a Organização de Juventude da Resistência Fandome, Roman Bot Cairala Sanana Guzmão, sobre a reativação de atividades artes marciais, Nebema é esse compromisso, Nebema em sequência começa a momento na Baquedas. Walo, nossa declaração do senhor Pedro Aparício Nian, Nebema politiza, assunto de reativação artes atividades de artes marciais para a TNE, esse grupo que balum horiba interesse pessoal. A aproveita vivendo, né? Ami moçato, ami minha alto respeito. Ba liderança nação nian, veteranos, no povo Timor-Leste tomak, katak ami husi membro PSAT, hakara cato ami ni desculpa. Ba mambot kairala sarna na Guzmão, o família tomak, Dr. Zé Manuel Ramos Horta, companheiro Asaname e família, líder nacional Sirahoto, no povo Timor-Loroçai, Timor clarifica Catac. Estatimento na senhor Pedro Aparício Hassai, lá representa a organização PSAT, mas é nem indivíduo raci. Obrigado pela declaração. Dile, sábado 16 de abril de 2022, porta-voz Sérgio Elídio Borges de Deus, secretário-geral Vandomi. presidente PSAP, eh, mais ou menos, Primeiro, uma canção me declarou no estatuto peça terasik. Lá, orienta, lá até tem membro da ativa direta, lori organização, barra partido político. Claro que a me conserva o estatuto, artigo 5 da NEMA, a me conserva cada que a declaração do senhor Pedro, nem individual. Primeiro, a minha tarefa faliva Estatuto Narasic, artigo 5, devemos menciona que qualquer membro SIDA ato envolver um partido político, la lori, la representa a organização Arte Marseis, e dane ame se melhora de aglutar e ame congresso basic ato realizam. Na, na eh, realidade, de, eh, declaração senhor Pedro só um momento e para se convidar e há não contar com o senhor Pedro Clé, quando vai para praticar funciona para ir buscar desculpa para o bom de família ou povo toma. Sim, amne statemento né, ame fova público e mos fova até organizar um PST para hanis tamba Pedro hanis estrutura mos organização PST, nem tem toma consideração ba statemento mesmo corre na minha alma. Quer contato não senhor? Sim, dane pessoal a minha, ame contato para malo para minha velha halo, tama idane Há nessa organização né bem mas Estado Timor-Leste e toma respeito na consideração para qualquer líder. Quero que nenhuma e a sanção na organização raci que a minha tempo para se halar a conferência para encerrar a estrutura, né, internal eh, eh, eh, a minha. Mas Boeing ainda pode pensionar e o ponto 3 ou 4 autoriza membros ir a Lori na rampia satélite uh, eh, apoio apalagi afilia ba uh, eh, uh, eh, nizam politik tidak ba pakin politik terus ina realidade ta hare membro baru se PSAT nian lori atributo PSAT bandera tekati ya angin sangita hare ne oinsa si uh, claro que hoy oh, ngami kuliana kata PSAT nian me partido hote na me makakore timor ia hotkeras. nebe sirabane representa individu sirnian Organização Sirocasai Orientação Ruma, Organização Sirocó Mensagem Ruma Basira, para ato lori, atributo, ou lori, qualquer eh, organização PSTNR, vai a vida política prática. Claro que a minha organização PST, até ter então nós temos o Estatuto RASIC, até ter então ilimitamos a minha, a minha participação nessa EMA cidadão. Eh, Mas se darei candidato bago niya campanha será continua जाते एकिपास उसे सुकानिरा ते मी भी एक पेसाते पेसाते bien ba ay dia sansang rumah ba mi busira na deke continua untuk dia janara pesate ni ba Sim, primeiro a minha cara ratou catac, a minha cara foi informada para você catac durante a minha organização, será que ia será que ia eh, é, consolida a estrutura e agora foi uma que fase de consolidação e pontos pontos ser né a minha toma consideração ir ao congresso a minha se foi mensagem desse congresso. Sim, então foi eh, Pedro uh, Nebeque Ataka di sana ini los membuat nih família ser itu mesirah nih member pesate agora sirah nih member pesate <laughs> depois mas ya nih representa partido lobo kira makenet los enertated ia pel perase kundo pretelisira pd ಸೇನೆ ಪರಂತು ಈ ಪರ್ತಿ ಹಿರಣ ಬಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಅವತ್ತೆ ತನಕ ಪೇಸತೆ ನಿಯಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪರ್ತಿ ಹಿರಿ ಅನ್ನ ಬೇ ಮಕ ಗೋರೆ ಪೇಸತೆ ನಿಯಮ ಇಹನ ಬಹುದು Obrigado. Obrigado. Obrigado.